Aquí llega nuevamente alguien tanto estaba esperando El ciclo de arco ha vuelto, este es el pozo de los deseos Y suena más o menos así Adivina que volvió el MC Barto aquí llegó No hice caso a tus palabras, mira lo que resultó Se me hace raro cuando me saludan a diario Y me dicen buena chora, ya te escuché por la y Sobre todo vos, que por la espalda me Y Andáis diciendo que le copio un raperito de España Pero no es cierto, lo que pasa es que la vida